Bom, dia a todos, sou Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui na prainha, aqui no Rio. E nós vamos fazer um teste aqui com as variônicas, ver se nós achamos alguma, alguma coisa perdida. É, nós estamos com ouro na câmera. Então a gente vai ver se, se consegue alguma coisa, ver se alguém perdeu algum anel, algum brinco, alguma correntinha de prata, alguma coisa. Então, a... nosso amigo Edson aqui que vai gravar. E pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like. Que o like é muito importante aí para nós, para os vídeos poder subir. E o pessoal fazer os comentários. E também o pessoal que tiver interesse nessas variônicas, tanto nessa telescópio como na fixa, o contato está embaixo do vídeo. E Assim que nós tiver 5 mil inscritos, nós vamos ter um sorteio, hein? um diamante, uma variônicas e mais umas outras pedras preciosas. E vamos ao vídeo. Nosso amigo Edson aqui vai gravar. Bom, aqui nós estamos com o ouro na câmera. É, nós vamos fazer uma, uma pesquisa aqui, ver se tem alguma coisa nessa praia perdida. Vamos acertar aqui as lá. Então, é, é, com o ouro na câmera, se não, não tiver nada, elas não vão acusar nada. Então a Nós vamos verificar as beiradas aqui, ver para onde que é que elas vão levar nós. Aqui o pessoal aqui, por exemplo, dia de feriado, sábado, domingo, aqui fica cheio de gente. Aqui nós não tem beira de mar, mas tem a beira de rio. Então ela está apontando para trás. muito devagarzinho aqui, porque de repente elas podem achar alguma coisa aqui nessas beiradas. É, mas ela está apontando reto lá para o meio do rio. terminei, acabei de fazer um vídeo agora mesmo, um vídeo anterior, e, e explicando como é que usa corretamente as varetas. Mas eu vou dar mais um lembrete agora nesse vídeo. Mantenha as, as mãos 20 centímetros longe uma da outra, o, a, os braços em L e as varetas niveladas. Esse é o modo correto de usar ela. Fora disso, qualquer modo que você usar é errado. Não importa que essa pessoa é gorda ou magra, Mantenha os 20 centímetros, varetas em nível e os braços em ele. Fez isso, está usando ela corretamente. Então é, ela está plantando para frente, nós vamos virar para cá para ver se ela vai mudar a direção. Mas a, a direção dela está jogando mesmo para frente mesmo. Então vamos voltando para frente. Vou devagar aqui para dar, dar tempo nosso amigo Edson aqui focar. E hoje também nós vamos fazer um vídeo curto. Porque quando você está com ouro na câmera, vamos dar uma, uma focada aqui embaixo. Aqui ó, embaixo tem uma tampinha. Então eu vou passar aqui a câmera focar. Que é o seguinte, eu estou com ouro na câmera, então não vai acontecer nada em cima dessa tampinha vai passar direto em cima dela, não vai pegar nada nela. Por quê? Porque ela não vai pegar ferro, essas coisas, menina. Então a, o ouro elimina, o ouro e o elimina tudo isso aí. Outra coisa, as varetas agora que estamos aí comercializando elas aí, não está indo mais com rubim, agora elas vão com topázio. Então, vamos continuar aqui no vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal, dar o like. O pessoal estiver vendo o vídeo aí, gente, dá o like aí para mim, é muito importante o like. Para que nós possa continuar fazendo mais alguns vídeos. Então ela tá levando na direção e parece que ela já está começando a virar Ela estava apontando na reta, mas ela já está virando para o lado do rio. Então se não tiver nada de ouro aqui nesse meio aqui, ela não vai pegar nada. Mas ela já está virando para o lado do rio. Será que ela está pegando a canoa lá? Olha lá as peças estão marcando para trás de onde nós estávamos. Eu acho que ela tá marcando pra trás do lugar que nós tá passamos do lugar. Bom dia. Vamos voltar aqui um Pegou a caminhonete. Hã? Pegou a caminhonete. É. aqui elas estão virando, apontando já para dentro do rio. Então vamos. Será tá que tem alguma coisa nessa areia aqui? Não sei. É. Mas ela marcando reto para dentro do rio. Vamos entrar um pouco, vou ter que entrar dentro do rio. Uhum. Vou baixar as varas aqui um pouco. Eu vou subir essa cresta aqui. Eu vou entrar um pouquinho para dentro aí. Então vamos ver se ela vai levar mesmo para dentro do rio. Elas estão levando para o rio mesmo. Elas estão virando de volta. É. Ela está mandando você voltar. Está mandando eu voltar? cruzou. Deve tá aí. Tem alguma coisa nesse meio aqui. Então vamos passar para frente. Ela já abriu. Vamos virar aqui de volta. Não se voltar no mesmo lugar. bem, nós vamos baixar, vai pegar o rumo mais ou menos. 对呗，嗯哼。 puxar ele mais porque ele não pode ir água pra cima daqui. Pegar pazinha, ó. Vou pegar ela mesmo. Cadê ela, hein? Tá bom. Hã? lá na caminhonete, ó. Achou mais uma, ou achou nada? Tá achando. É, bom. lá, que é outro oi, outro oi de mosquito. Hum. Hã? Pode ser. Tem que ver se saiu, né? Hã? Tem que ver se saiu daí, né? É, ó. Qual a pegante aqui vocês estão usando? vai Pode pegar. É, lá que tá aqui, vamos ter que usar de novo ó. deve ser um pozinho. novo. Né? E o buraco tá ficando aqui meio. Tá cruzando mesmo. Tá cruzando sem dó. Mais pra frente, né? É, tá. Tá difícil, hein? Rapaz. caramba. Do jeito que eu tô vendo, né? Vai ter que usar cavadeira. Hum? Hum. Saiu. Aí não meio, ó. É, ó. Saiu, deu sinal de sair. Tá no meio, hein? Deu sinal de sair. Põe as varetas pra ver agora. É, saiu daí mesmo. Ele é, tá aí, ó. É, ele tá aqui. Rapaz. Ele tá aqui agora. Tá aqui nesse meio. Vamos saber onde que ele tá, né? Caiu, ele caiu. Agora saiu daí. Jogou para trás. Vamos ver. Opa. Agora não tem nada aí mais. Tá mandando você para outro lado agora. Sai daí, vamos ver onde que ele tá mandando. Tá mandando você para outro lado. Voltou. 50 minutos. Tá em 17 já. Tá aqui, ó. Então. Depois, hein? Uhum. Quantos minutos aí, ó? 17. nas árvores ver. Tá aí dentro do rio mesmo. Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo ainda. Uhum. Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo. Tá descendo. Uhum. Rapaz, não ficou fácil não, hein? Melhor ela tá aqui, né? Uma pula aqui, ó. mexendo, só que ela vai. Ah, vai descer. alguma coisa. É alguma fiapinha. Ela vai mexendo, vai descendo. Não consigo. Chegou a 21 já. já. Hã? Chegou a 21. Cara, ela seca é madeira. Tá fundo. Tá fundo, tá fundo, tá fundo, tá fundo mesmo. Não. Lá tá fundo. Tá fundo o negócio. Tá bem fundo. Quer testar a aliança? Você já testou a aliança? Tem uma aliança de ouro aqui. Não, mas tá com ouro na câmera. Hã? Já é, tá com ouro na câmera. Tá? Tá. Tá foda. Tá fundo mesmo. Tá fundo, fundo. Tá fundo mesmo. fundo mesmo. É tá fundo mesmo. Vem pra frente, vamos ver, vem. Vem pra frente. Tá Ele mandando pra cá agora. Também. É coisa grande do jeito. Não vai conseguir tirar com, com elas. Ou é um V aí, né, Léo? Eu ver. Pode ser um V aí também. Bom, nós vamos ter que encerrar esse vídeo. E assim que eu conseguir tirar, eu faço outro vídeo mostrando que, o que nós tirou. Uma boa, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Venhamos passar aqui no beira do rio. Ô Maurício Mococa, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque nós cavamos aqui, ó. Né? Procurou, procurou. É. Aqui nós estávamos cavando e não achamos a... o que nós estávamos procurando. E, e agora nós vamos usar as variones tá e nós vamos conseguir achar elas agora essas meninas vai sair no vídeo. Vê. E agora nós vamos usar as variônicas para procurar de novo. Nosso amigo Wes vai fazer a gravação. Sumiu de novo, velho. Ah, vai sumir nada. Então agora as variônicas já tá caçando, vou ficar de lado Marionda já está apontando o lado dela. Então nós vamos ver para onde ela está levando. Aqui é a vara ônibus cruzou embaixo. Uma aliança, cara. Achou minha aliança. Achei a aliança perdida. Choriança. Aqui, nós cavamos todo um buraco aqui atrás. E não vai cavar lá, a areia que jogou pra cá, ela veio junto pra cá. Nosso buraco aí que nós cavamos aqui, Temos quase um poço aqui, ó, por causa dessa... Nós cavamos todos os buracos aqui, E tava identificando, tá entendeu? Nós então isso mais uma vez prova que as variônicas funcionam. E esse vai ser um vídeo curto, no qual nós vamos colocar junto com o outro vídeo, porque o outro vídeo ficou longo, não deu tempo nós achar. E agora é que nós encontramos ela. Você está no dedo, essa aqui é que nós encontramos. Tem um nome gravado nela, que depois a gente vai ver que nome está gravado aqui. Então, mostrar ela bem aí para o pessoal ver. Você está pegando a câmera, está pegando bem, tá? Esse é o achado de hoje, com as variônicas. E o pessoal que tiver interesse nas variônicas, entra em contato, tá embaixo aí do vídeo. E tem um outro negócio na água aqui, vou ver. O amarelinho eu já pensei que era alguma coisa também. É um lacrim amarelo, também pega como ouro. Acho que é esse que o isso está me dando problema. É. Pegou as meninas brincando aí. E as criancinhas brincando na água. Aqui é onde o pessoal fica. Dá só tá uma filmada rápida pra cima aí, ó. Vou mostrar pro pessoal aí, que o pessoal fica aqui nessa praia. E nós vamos encerrar esse vídeo. Quantos minutos, aí? Três minutos. E nós pedimos o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like. O like é importante que o pessoal deixa. Gente, vê o, estando vendo o vídeo, dá o like aí para o canal poder crescer. Para que a gente possa estar tá fazendo outros vídeos. Às vezes a gente tem aí 200 visualizações e o cara esquece de dar o like. Dá o like aí, por favor, ajuda nós. E o mais, muito obrigado a todos. E uma boa tarde, Maurício Mofoca e, e nosso amigo Edson ali.